今天我们来讨论第六十四个技巧，在一个强烈的感觉开始的时候，要保持觉知。在开始打喷嚏的时候，在惊骇的时候，在焦虑的时候，在感情冲突的时候，在极度好奇的时候，在饥饿开始的时候。 在饥饿结束的时候，要不倦间断地保持觉知。它看起来非常简单。在开始打喷嚏的时候，有很多事情必须加以了解。像打喷嚏这么简单的行为，也能够被使用成、设计成一个技巧。 因为不管他们看起来多么简单，他们是非常复杂的，而内在的运作过程是一件非常微妙的事。每当我们觉得要打喷嚏时，要变成觉知的，那个喷嚏或许根本不会来，它或许会这样就消失，因为喷嚏是一个非自愿性的动作。 它是无意识的、非自愿的。我们不能够自愿的打喷嚏，我们不能够用意识来做它。我们怎么能够这么做呢？我们是多么的无助！我们甚至无法用意识打一个简单的喷嚏。不管我们如何去尝试，我们都无法做到。只是一个喷嚏。 这么小的一件事，我们无法用意识来做它，它是非自愿的。第二件事情，当我们变得非常警觉，当喷嚏正来临时，我们没有办法使它来临，但是当它来临，如果我们变得警觉，它或许。 就不会来，因为我们将某些新的东西带进了那个过程，警觉，它或许会消失，但是当喷嚏消失，而我们是警觉的，就有第三件事。首先，喷嚏是非自愿性的，我们将一样新的东西带进来，警觉。当警觉来临，喷嚏。 或许不会来临。如果我们真的警觉，它将不会来临。它或许根本就不会发生。然后第三件事情就会发生。那些要透过打喷嚏而释放出来的能量，现在跑到哪里去了？它跑到我们的觉知上面去。突然间，就有一个闪耀，就有一道闪光。 我们就会变得更加警觉。那些要借着打喷嚏而丢出去的能量，将会跑到警觉上面去。突然间，我们就变得更加警觉。在那个闪耀之际，在那个闪光之际，甚至成道也可能。那就是为什么这些事情太简单了，以至于看起来很荒谬。 他们所给予的承诺似乎太过火了。只是透过打喷嚏，一个人怎么能够变成成道？但是打喷嚏并不是只有打喷嚏，我们完全摄入它里面。任何我们所做的，或是任何发生在我们身上，都是一个完全的摄入。再度观察，每当一个喷嚏正在发生。 我们是用整个身体、整个头脑完全投入在它里面。喷嚏的发生，并非只是我们的鼻子，我们身体的每一根纤维、每一个细胞都摄入它里面，有一个微妙的颤抖，一个微妙的摆动，散布到整个身体。打了喷嚏之后，整个身体。 都变得非常集中起来。当那个喷嚏发生，整个身体就放松下来。但是很难将警觉带到它里面。如果我们将警觉带进去它里面，它将不会发生。而如果它发生了，我们会知道那个警觉不在那里。那就是为什么我们必须保持警觉。 在开始打喷嚏的时候，因为如果它已经开始，那么就来不及了。箭已经射出，我们已经不能再改变它。那个运作过程已经开始，能量已经开始准备好要被释放出来，它不能够被阻止。我们能够中途阻止一个喷嚏吗？我们怎么能够？ 中途停止。等我们准备好的时候，它已经发生了，我们无法中途阻止它。就在开始的时候要警觉，当我们感觉到那个情绪正在来临，要警觉，闭起我们的眼睛而成为静心的。就在我们感觉到要打喷嚏的情绪的那个地方。 将我们的全部意识集中在那个地方，就在开始的时候保持警觉，喷嚏将会消失，而那个能量将会被转成更加警觉。因为打喷嚏的时候，整个身体都摄入，全身的机构都摄入，它是一个释放能量的运作过程。 而我们在这个片刻保持警觉，所以将会没有头脑、没有思想、没有静心。在打喷嚏的时候，思想停止了。打喷嚏是身体一个非常独特的现象，其他唯一能够跟它相比的，就是性行为。 某种东西从鼻子丢出，我们就觉得疏解了；某种东西由性器官捐出，你就觉得疏解了。这两者都是非自愿性的，我们无法用意识、意志去进入性。如果我们这样去尝试，我们将会成为一个失败者，尤其是男人。 因为男人的性器官必须去做些什么，他是主动的，我们无法用意志来左右他的行为。如果我们这样去尝试，那么我们就尝试的越厉害，他就越不可能。他能够发生，但是我们无法使它发生。就是因为如此。 性在西方已经变成一个难题。西方在这个半世纪里面已经发展出性知识，每一个人都变得对他那么的有意识，以致性变得越来越不可能。如果我们很警觉，性将变得不可能。如果一个人在做爱的时候是警觉的，那么。 他越警觉，做爱就越困难。他将变得无法勃起，他是无法用意识来控制的。如果我们用意志来控制，我们将会失去他。同样的方法，同样的技巧可以被使用在性里面。就在开始的时候，当我们感觉到勃起的情绪即将来到我们的身上。 而还没有来，我们刚好感觉到那个震动，在那个当儿，要变得警觉，那个震动将会丧失，而同样的能量将会转入警觉。谭吹曾经使用过这个，他已经试过很多种方法。一个漂亮的女人在那里作为静心的目标，而那个追求者。 那个静心者就坐在那个裸体女人的前面，静心冥想她的身体、她的形体、她的比例，就在那里等待她性中心的第一个情绪。当那个情绪升起来的时候，他就闭起他的眼睛，而忘掉那个女人。他闭起他的眼睛，他变得觉知到那个情绪，那么。 性能量就被转成警觉。静心者被允许去静心冥想那个裸体的女人，但是一等到那个情绪被感觉出来，他就必须马上停止，然后他必须闭起他的眼睛，进入他自己的情绪，而变成在那里的觉知。 这跟打喷嚏的时候所做的事情是一样的。这个闪耀为什么会发生？因为头脑不在那里。基本的事情就是，如果头脑不在那里，而我们是警觉的，我们将会有三多力。我们将会第一次瞥见三摩地。三斗力是短暂的三摩地思想。 是障碍，所以不管以什么方式，如果思想消失，那件事将会发生。但是思想必须消失，唯有到那个时候，觉知才会存在。即使在睡觉的时候，思想也能够消失。当我们变成无意识的时候，思想也能够消失。 当我们服用某种任何药物时，思想也能够消失。思想消失，但思想消失之后就没有警觉，可以觉知到隐藏在思想背后的现象。所以，静心定义成没有思想的意识，我们可以变成没有思想而且无意识，那么就没有意义。 我们可以有思想，而且有意识。我们已经是那样的，将这两件事情放在一起，意识和无思想。当他们汇合，静心就发生了，静心就诞生了。我们可以用非常小的事情来尝试，因为没有任何东西是真的小，即使打喷嚏也是宇宙的一个现象，在存在里面。 没有什么东西是伟大的，也没有什么东西是渺小的。即使是一颗微小的原子，也能够摧毁整个世界；即使是一个打喷嚏，一个非常微小的现象，也能够蜕变我们。所以，不要把事情看成大或小。没有什么东西是小的，也没有什么东西是大的。 如果我们具有穿透的眼睛，那么非常小的东西也是极端重要的。宇宙隐藏在原子与原子之间，而宇宙与原子之间，我们不能够说哪一个比较伟大，哪一个比较渺小。即使只有一颗原子，在它本身里面也是一个宇宙，而最大的宇宙也只不过是原子。 所以不要以大或小来思考，只要去尝试。不要说，在一个喷嚏里面能够发生什么。我一生都在打喷嚏，而什么事都没有发生。在日本，他们训练他们的武士警觉，最基本的训练就是警觉，其他每一件事情都是次要的。见到、射意、 每一件事情都是次要的。有一件事情为人所知，据说伟大的灵寂禅师从来没有成功过，从来没有在他设意成功过，从来没有射中红心。他的箭总是消失了，总是没有达到那个正确的点。而大家都知道他是一个伟大的射手，所以有人问灵寂。 从来没有成功的射中任何目标，那个目标总是被错过。他怎么能够以一个伟大的射手闻名？他的箭从来没有达到正确的点，所以他怎么能够以一个伟大的射手闻名呢？灵迹的追求者说：“我们所重视的是开始，而不是结果。我们不顾虑那支箭。” 会不会射到终点？我们所顾虑的是那支箭在任何在何时开始它的旅程？我们所顾虑的是灵迹本身。当箭离开弓，它是警觉的。我们所顾虑的就是这个而已。我们所顾虑的不是结果，那是不相关的。灵迹有一个门徒。 他本身是一个伟大的射手，他从来没有错过他的目标。他来到灵寂那里学射艺，所以有人说，你是要向谁学？他不是一个师傅，他甚至不是一个门徒，他是一个失败者，而你是一个伟大的大师，你竟然要向灵寂讨教？那个射手说：“是的，因为我在技巧上成功。” 但是就我的意识而言，我是一个失败者。他在技巧上是失败者，但是就他的意识而言，他才是射手，他才是大师。因为当箭离开的时候，他是警觉的，要点就在那里。这个射手在技术上是一个大师，但是他必须在灵技的教导下学习好几年。 而他每天的命中率都是百分之百。林记会说：“不，你是一个失败者。就技术上而言，那支箭的离开是很正确的，但是你不在那里，你没有警觉，你在你的昏睡中当中射出那支箭。所以，这段经文说，在惊骇的时候，在焦虑的时候。” 当我们感到焦虑，当我们被焦虑所折磨，我们就尝试它，要怎么做呢？当焦虑的时候，通常我们都怎么做？通常我们都试着想要去解决它，我们尝试各种不同的方法，然后我们就越来越被牵扯进去，我们会产生一个更大的混乱。 因为焦虑无法透过思想而被解决，它无法透过思考而被溶解，因为思考本身就是一种焦虑，所以我们这样做是在帮助焦虑更加成长。透过思考，我们无法走出焦虑，我们会更深入它。这个技巧说，不要对焦虑做任何事。 只要警觉，只要觉知。有一个古老的趣闻，那是关于另外一位禅师的事。他的名字叫做布克尤。他单独住在一个山洞里，完全单独。但是在白天，或甚至在晚上，他有时候会大喊“布克尤”，他自己的名字。然后他会说：“是的。” 我在这里，而当时旁边其他都没有人。他的门徒问他：“为什么你喊你自己的名字，布克尤？”然后说：“是的，先生，我在这里。”他回答说：“每当我进入思想，我必须必须记住要警觉，所以我叫我自己的名字，布克尤。当我叫我的名字，布克尤。” 然后说：“是的，先生，我在这里的时候，那个思想和焦虑就消失了。”然后，在最近两三年，他从来不叫他自己的名字，也从来不回答“是的，先生，我在这里。”门徒们问师傅：“为什么你最近都不这么做呢？”他说：“现在布克友一直都在，他一直都在。” 所以没有需要。以前我常常错过它，有时候焦虑会占据我，笼罩着我，然后布克有就不见了。所以我必须记住布克有，然后那个焦虑才会消失。尝试这个，这是一件非常美的事。用我们自己的名字来尝试。 当我们感觉到深深的焦虑，只要喊出自己的名字，然后回答说“是的，先生，我在这里”，然后那个感觉不同，焦虑将会消失。至少有一个片刻，我们会瞥见那个超出乌云的东西，而那个瞥见会更加被加深。一旦我们知道。 如果我们变警觉，教育就不复存在，就消失。我们就会深深的知道我们自己，我们就会深深的知道我们内在的运作过程。我们可以使用任何事情，饥饿在那里。我们要变得警觉。当我们感觉到饥饿，要怎么办？发生了什么？ 当我们感到饥饿，我们从来没有将它看成某种发生在我们身上的事。我们变成那个饥饿。你觉得我在饥饿，真正的感觉是我是饥饿，但你不是饥饿。我们只是意识到饥饿，它是某种发生在边缘的东西，我们是中心。 而我们觉知到饥饿，它是一个客体，而我们是主体。我们是一个关照，我们不是饥饿，是饥饿发生在我们身上。当饥饿不在那里的时候，我们在那里；当饥饿消失的时候，我们还是在那里。所以，饥饿是一个偶发事件，它发生在我们的身上，变成警觉的。 那么我们就不会跟他认同。如果我们感觉饥饿，要觉知那个饥饿的存在，看着它，与它相会，面对它，那么将会发生什么呢？当我们变得越警觉，我们将会感觉到那个饥饿变得越遥远。我们越不警觉，我们就觉得它越靠近。 如果我们不警觉，我们会刚好在中心的地方感觉到我们是饥饿。如果我们变得警觉，饥饿就会被抛开。饥饿在那里，而我们在这里。饥饿只是一个客体，而我们是一个关照。平常我们在饥饿之前，就用食物来填满我们自己。 在现代的世界里，根本不需要去感觉饥饿。我们有固定的用餐时间，时间到了我们就用餐。我们从来不问身体是否感觉饥饿，在固定的时间我们就用餐，饥饿并没有被感觉到。我们或许会说：“不，一点钟的时候我才会感到饥饿。”那或许是一个假的饥饿。 我们感觉到它，是，因为那是一点钟，因为那是我们用餐的时间。那一天我们可以玩一个把戏，叫我们的先生或太太把钟拨快，使那个钟在十二点的时候显示出一点。我们将会感到饥饿，或者它已经变成慢了一个小时。当刚好两点的时候，时钟上显示出一点。 那么我们就会感到饥饿。我们看了时间，然后就感到饥饿，这是人造的、虚假的，它不是真实的。所以绝食或许会有帮助。如果我们绝食，那么有两三天的时间，我们会感到一个假的饥饿。唯有在三四天之后，我们才会觉得真的饥饿。我们的身体将会要求。 而不是头脑在要求，当头脑在要求，它是假的；当身体在要求，它才是真实的。当它是真的，而我们变得觉知，我们就变得跟我们的身体身体完全不同。饥饿是一个身体的现象，一旦我们能够感觉到饥饿不同于我们，而它只是一个。 而我们只是他的一个关照，我们就超越我们的身体了。那今天的方法就介绍到此。